que colocar el primer portal 8 verde de la resistencia. Entonces vamos a usar bien El portal 8, ahí va, se está convirtiendo. Y Dice neutralizado por Ratadel. Es portal 8 verde de los iluminados. <laughs> La resistencia hace de todo. a la que quiero armarles el round también. Yo, yo, yo soy tu padre.